Любит, не любит, любит, не любит меня Любит, не любит, любит, не любит она Я Василек, ты ромашка Голубоглазая кудряшка Милое солнце на ладошке Ромашка на зеленой ножке Сердце на распашку, белая рубашка Ромашка на нога знать Захочет поцелует Будешь ты страдать непредсказуемая Манит она меня Моргает своими белыми ресничками она Там где падает звезда Расцветет она Любит, не любит Маша меня Любит, не любит Любит, не любит меня Любит, не любит Любит, не любит она, любит, не любит Любит, не любит она, любит, не любит Любит, не любит меня Я Василек, ты Роман любит меня, любит, не любит Любит, не любит она, любит, не любит Любит, не любит она, любит, не любит Любит, не любит меня Я Василек, ты ромашка Голубоглазая кудряшка Милое солнце на ладони